So welcome back to everyone. It's me Simon Rai, right? So आज चाहिँ म ब्युटिफुल ठाउँ म तपाईँहरूलाई सो गर्नेछु देखाउनेछु राइट सो तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला don't forget to subscribe I'm am to to explore नेपालको one of the best place तपाईँहरूलाई पनि म रिकमेन्ड गर्छु घुम्नका लागि र राइट सो इफ तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ मलाई स्टिल पनि चाहिँ पहिलोपटक तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने it's me Simon Rai full online marketer right online marketing गर्छु बिजनेस गरेर र अनलाइन मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा विशेष मेरो फेभरेट भनेको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ हो त्यो सँगसँगै चाहिँ कम्पनीहरूको हामीले चाहिँ टिमले चाहिँ डिजिटल प्रमोसन पनि गर्छौँ राइट सो फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ video shooting photo shooting then after web डिजाइनिङहरू app development then after comes तपाईँको चाहिँ social media social media managing लगायतका कामहरू चाहिँ हाम्रो टिमले गर्छौँ स्पेसियल्ली म चाहिँ एफिलिएट uh, मार्केटिङ विशेष गर्न रुचाउँछु र बिजनेस मल्टिभर्सिटी हामीले टिमले क्रिएट गरेका छौँ राइट टु थाउजन्ड एटिनबाट चाहिँ रनिङ छ बिजनेस मल्टिभर्सिटी डट कम र फाइनल्ली तपाईँहरूलाई मेरो सर्ट स्टोरी तपाईँहरूलाई सुनाउनु पर्दाखेरि I work in a cafe before two thousand तपाईँको चाहिँ एटिन अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ सानो जब गर्थेँ नाइन टु फाइभ सानो जब गर्थेँ र फाइनल्ली आई डिसाइडेड अलवेज त्यो जबबाट I ask myself how to be free मलाई चाहिँ एकदम फ्री हुन मनपर्छ सो द्याट uh, तपाईँहरूलाई हामी विशेष गरेर म लगायत हाम्रो टिमले एक्सप्लोर गरेको ठाउँहरू सानो सानो भिडियो क्लिपको माध्यमबाट हामी देखाउँछौँ पनि देखाइराखेका छौँ पनि you can check out my YouTube च्यानलमा र हामी विशेष गरेर यो freedom it's a freedom right so तपाईँहरू कतिजना चाहिँ लाइक जब गरिराख्नु भएको छ जबमा पनि फ्रिडम त छ तर जति चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइक एउटा चाहिँ अनलाइन इन्डस्ट्रीमा तपाईँहरू जिउनुहुन्छ नि त्यतिको फ्रिडम चाहिँ छैन त्यतिको फ्रिडम चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य सेक्टरमा छ जस्तो मलाई लाउ लाग्दैन है सो मलाई लाइक यो इन्डस्ट्रीमा के चाहिँ रमाइलो छ भने नि आफूलाई मनपर्ने समयमा घुम्न पाइन्छ आफूलाई मनपर्ने समयमा काम गर्न पाइन्छ आफूलाई मनपर्ने ठाउँमा जान पाइन्छ so here is no pressure guys so pressure छैन क्या यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ रमाइलो कुरा चाहिँ के छ कि यो इन्डस्ट्रीमा प्रेसर छैन कसैको तपाईँले आफ्नै हिसाबले चाहिँ फ्रिडम लाइफस्टाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ so that is the main point that is the main point है सो एट द इन्ड हामीले मेहनत गर्ने के को लागि राइट सो तपाईँहरू के को लागि मेहनत गर्नुहुन्छ म चाहिँ विशेष गरेर दुईवटा कुराको लागि मेहनत गर्छु one is time freedom another one is तपाईँको चाहिँ money freedom financial freedom right so time freedom means के तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चाहेको समयमा काम गर्न पाउनु तपाईँले चाहेको समयमा चाहिँ घुम्न पाउनु that is call time freedom guys that is call time freedom तपाईँलाई जाने समयमा तपाईँलाई जान मन लाग्ने ठाउँमा जान पाउनु that is call time freedom and then after next financial freedom भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँ जहाँ गइराख्दा पनि तपाईँले चाहिँ यस्तो सानो सानो सिस्टमहरू अनलाइनमा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पैसा दिइराख्छ फाइनेन्सियल फ्रिडम क्रिएट गरिराख्छ जस्ट लाइक एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले फनल क्रिएट गर्नुहोस् right simple funnel system create गर्नुहोस् तपाईँको बिजनेस कहीँ न कहीँ भइराखेको हुन्छ फर इक्जाम्पल ब्लगिङ क्रिएट गर्नुहोस् फर इक्जाम्पल तपाईँले युट्युबिङ क्रिएट गर्नुहोस् राइट सो सानो सानो सोर्स अफ इन्कम डेभलप भइराखेको हुन्छ तपाईँले चाहिँ इबुकहरू लेख्नुहोस् right so that brings money for you right so next भनेको चाहिँ अब त्यो बाहेक त तपाईँले चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ अनलाइन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कोर्स लन्च गर्नुहोस् द्याट इज अल्सो तपाईँको चाहिँ प्यासिभ इन्कम हो जस्तो म अहिले चाहिँ घुमिराखेको छु मेरो कोर्स कहीँ न कहीँ चाहिँ के भइराखेको छ कहीँ न कहीँ हेरिराख्नु भएको छ कहीँ न कहीँ चाहिँ सेलिङ भइराखेको छ so that makes me passive income right that makes for me passive income तपाईँहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यही भएर बिजनेस मल्टिभर्सिटीले एउटै काम गरेको छ लन्चिङ प्लेटफर्म दिइराखेको छ सो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोग्राम लन्च गर्न सक्नुहुन्छ र प्यासिभ इन्कम सोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ so that is call passive income source next भनेको तपाईँहरूले चाहिँ then after you can do whatever तपाईँले चाहिँ लाइक एसबिसी uh, जुन चाहिँ तपाईँले बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा एफिलिएट इन्भल्भ भइसके पछाडि एनी प्याकेज यु इन्भल्भ कुनै पनि प्याकेजबाट इन्भल्भ गर्नु हुनुहोस् राइट देन आफ्टर तपाईँले त्यहाँ धेरै कुराहरू सिक्ने तपाईँले अप्सन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ सोर्स अफ प्यासिभ इन्कम हो फर इक्जाम्पल तपाईँले इन्सुरेन्स बिजनेसमा जान चाहनुहुन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ डिजिटल्ली नेटवर्क मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ एभ्रिथिङ सेटअप तपाईँको चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा छ So you can only go like we always recommend businessmultiversity.com. So I mean recommend girls home or recommend girls home equal platforms, right? That's not only for me, that's not only ABCD, everyone right? So let's go. Ah, okay, so one of the best place. तपाईँहरू पोखरा नजिक हुनुहुन्छ अथवा पोखराभन्दा बाहिरबाट पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ so finally I will show you the place where ऊ दृश्य तपाईँहरूले देख्नुभयो सो यु क्यान भिजिट वा सो रमाइलो ठाउँ छ म अहिले तल पनि तपाईँहरूलाई गएर देखाउनेछु सो प्लिज तपाईँहरूले पनि चाहिँ कुनै पनि ठाउँ एक्सप्लोर गरिराख्नु भएको छ घुम्नुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई पनि सेयर गर्नुहोस् देखाउनुहोस् we would like to visit we would like to see तपाईँहरूको प्लेस तपाईँहरूले घुम्नुभएको ठाउँ हामी चाहिँ इन्जोय गर्नेछौँ र सकेसम्म हामी इन्टायर टिम नै घुम्ने हाम्रो चाहना छ सो यो इयर हामीले थुप्रै ठाउँमा चाहिँ भिजिट गऱ्यौँ र चाहिँ केही सानो सानो क्लिप्सहरू हामीले चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूलाई पनि देखाउने प्रयत्न गर्छौँ right so one of best place तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त सो हामी म तपाईँहरूलाई तल पनि गएर चाहिँ देखाउँछु Yeah. So. वाह तलबाट हामी जान्छौँ राइट सो तपाईँहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ यु क्यान कमेन्ट बेलो अनि तपाईँहरूलाई कस्तो भिडियो लाग्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ च्यानल तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट मन परिरहेको छ छैन फिडब्याक दिनु होला तपाईँहरूलाई जस्तो चाहिँ मनमा आउँछ त्यस्तै फिडब्याक दिनु होला right I will be so happy so म एकदमै ह्याप्पी हुनेछु तपाईँहरूको फिडब्याकको लागि र चाहिँ जतिजनाले चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ एकदम म अप्रिसियस छु र हाम्रो च्यानल एकदम के छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक अडियन्सको लागि छ हाम्रो च्यानल हामीले एकदमै चाहिँ तपाईँको भनौँ न आई डोन्ट वन्ट कि ह्युज क्राउड भन्दा पनि म चाहिँ के चाहन्छु भने स्पेसिफिक अडियन्स चाहन्छु सो स्पेसिफिक अडियन्स चाहन्छु द्याट्स वाइ वी क्रिएटेड एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ थोरै अडियन्समा हामीले काम गर्छौँ होइन सो मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ wow. you can see finally airness is the reason photo session चल्दैछ हेलो तपाईँको नाम मनोज हाम्रो अमृता प्राय आइराखेको हुन्छ ओके ओके हजुर What are you doing, what are you doing? Cameraman, I am a cameraman, okay? Hello. Hello. Here is Arzu Miss. Yo! How are you? कस्तो फिल भइरहेछ feels right? So we are the team from from Agency Right, so... Hello! How are you, Asmit? It's alright, check the way. Photography, videography, everything. धेरै उहाँले चाहिँ team टिममा धेरै धेरै धेरै उहाँले हेल्प गरिराख्नु भएको हुन्छ हो दामी दामी दामी दामी सो हामी चाहिँ यहाँ रमाइलो गर्छौँ त्यहाँदेखि आफ्टर पर्किनेछौँ राइट राइट यो च्यानलमा जाँदैछ नि फेरि राइट राइट सो लाइक यो नेचरले चाहिँ मलाई नै बोलाइरहे जस्तो फिल भयो क्या आई फिल लाइक द्याट क्या त्यस्तो मलाई फिल भयो so any well you can come and visit Pokhara canoeing white so don't forget to subscribe YouTube channel guy so specific content हामी हाल्छौँ हामी भेट्छौँ कहीँ न कहीँ सो र चाहिँ काम गर्न नछोड्नु होला राइट एसबिसी बिजनेस कन्सल्टेन्टहरू जति पनि हुनुहुन्छ काम गर्नुहोस् फ्रिडम लाइफस्टाइल क्रिएट गर्नुहोस् फ्रिडम लाइफस्टाइल क्रिएट गर्नुहोस् टाइम फ्रिडम क्रिएट गर्नुहोस् आफ्नो लागि स्पेस बनाउनुहोस् right you can visit the places right so SBC विशेष गरेर बिजनेस कन्सल्टेन्टले हाम्रोमा के छ त तपाईँहरूले जस्ट तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्ने कुरा जस्ट एफिलिएसन काम गरेर मात्र पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान मेक जस्ट एफिलिएसनको थ्रुबाट one two five lakh generate गर्न कुनै पनि गाह्रो छैन हेर्नुहोस् कुनै पनि गाह्रो छैन जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ बिल्ड गर्नुहोस् सिस्टम बिल्ड गर्नुहोस् यसको बारेमा डिप स्टडी गर्नु सबभन्दा फर्स्टमा राइट वान बाई वान एकदमै सानो सानो स्टेप्स कसरी काम हुन्छ अनलाइनमा opt in page landing page funnel mail list तपाईँको चाहिँ बनाउने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिक्नुहोस् जब त्यो कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ definitely you can create passive income source right so automation जसलाई भन्छौँ हामी तपाईँहरूले चाहिँ सिङ्गल सोलो रूपमा पनि तपाईँले चाहिँ फनल सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई अटोमेटिकल्ली लान सक्नुहुन्छ जहाँबाट के हुन्छ त तपाईँहरूको फाइनेन्सियल फ्रिडम र टाइम फ्रिडम क्रिएट हुन्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लिज तपाईँहरूले अप्टिन पेजमा चाहिँ हामीलाई हामीले हेल्प गर्नुपर्छ भने फनल बिल्ड गर्नको लागि तपाईँलाई हामीले हेल्प गर्नुपर्छ भने definitely we are ready to help you just मनैबाट तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ तपाईँहरूलाई मनैदेखि हृदयदेखि तपाईँहरूले जब चाहिँ हृदयदेखि काम गर्नुहुन्छ नि that will success one day एक दिन न एक दिन सक्सेस हुन्छ हुन्छ हिजो मैले एउटा जेरो लेभलबाट विदाउट कुनै पनि एउटा चाहिँ communication skills marketing skills presentation skills technical skills zero लेभलबाट स्क्र्याच भन्छ नि होइन स्क्र्याच एउटा चाहिँ भनौँ न एकदमै चाहिँ नेक्स्ट तपाईँको चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँको गर्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ इमेजिन पनि गरेको थिएन तर त्यो लेभलबाट मैले सुरु गरेँ right dedication hard work passion continuously रह्यो यो इन्डस्ट्रीमा केही न केही गर्छु भन्ने मलाई दृढ इच्छा शक्ति भित्रैबाट थियो द्याट्स वाइ टेन आवर्सको ड्युटीसँगै एट टेन आवर्सको ड्युटीसँगै कलेजसँगै तपाईँको चाहिँ कलेजसँगै तपाईँको सुत्नु पऱ्यो राइट आफ्नो लागि आफै सस्टेन हुनु थियो र पनि मैले चाहिँ एट नाइट तपाईँको चाहिँ होल नाइट तपाईँको चाहिँ अनलाइन मार्केटिङमा चाहिँ आफ्नो पुरा प्यासन लगाउँथेँ होइन that's why we created today platform हामीले त्यो कारणले गर्दा नै आज हामी क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ प्लेटफर्म क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ एबल भएको छौँ सो हाई टिकट एचटिसी भन्छ हाई टिकट क्लोजिङ प्रोग्राम नेपालको one of the one of the best program भन्छु एभ्री वान सबैको लागि चाहे तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहोस् टिचर हुनुहोस् जब होल्डर हुनुहोस् लयर हुनुहोस् अकाउन्टेन्ट हुनुहोस् सेल्फ इम्प्लोइड हुनुहोस् बिजनेस ओनर हुनुहोस् इज एन्ड एभ्री सेक्टरको लागि के छ त बेस्ट एन्ड बेस्ट प्रोग्रामहरू एभाइलेबल भएको छ right so extra income source गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ बेस्ट प्लाटफर्म रहेको छ that's why we created right so यो त्यत्तिकै हुँदैन सो आफ्नो वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिन जरुरी छ मनबाट आउनु जरुरी छ अनि मात्र चाहिँ त्यो पसिबल छ right so thank you so much guys whatever you are doing love you so much whether you are doing whatever तपाईँहरूले जे जब गरिराख्नु भएको छ एक्स्ट्रा हसल गर्नुहोस् भन्छु हसलको विषयमा म तपाईँहरूलाई भिडियो पनि अपलोड गर्नेछु हस्लिङ कसरी गर्ने कसले गर्ने राइट हसलिङ भनेको के हो यो एकदम जरुरी छ राइट जब सँगसँगै आफ्नो जागिर छ जागिर सँगसँगै एक्स्ट्रा इन्कम सोर्स कसरी गर्ने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु राइट सिकाउँछु सो जहाँबाट हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ हसल गर्न सिक्नुहोस् so see in the next step thank you so much having with me everyone thank you